Calquer lugar é bon para morrer. Non se distingue o home da muller. A morte neutra das todo en alemán. Xénero e sexo non sempre van da man, pois unha cousa é anatomía e outra gramática, falaz dicotomía. Non vexo a morte feminista ser. Calquer lugar é bon para morrer. Donas do tempo pasado ou do actual, A morte a todas trata vos igual que os cabaleiros. Violenta, a historia di. Moitas mulleres morreron así. En Roán foi Xoana d'Arco queimada, Antoinette en París guillotinada. En Chapacuidic eu foi perecer, calquer lugar é bon para morrer. Eis unha flor para o lume e o mar, a praza, o pazo ou calquer lugar, onde a muller teña o seu pasamento ergase a rosa sobre o moimento. Nesta materia non é discriminada. Inés ferida, Mariana agarrotada, Merillou sulagada, Ian arder. Calquer lugar é bom para morrer.